भाई साहब लाइट ऑन है यार लाइट लाइट आपकी ऑन है ट्वेल्व सेकेंड लेटर हाँ क्या तकलीफ है क्यों इशारे कर रहे थे भाई साहब कुछ खास नहीं यार लाइट आपकी ऑन थी मैं लाइट का बता रहा था और तो कुछ नहीं क्या हो गया भाई साहब कोई इमरजेंसी भी होती है इमरजेंसी किसी चीज का नाम है इमरजेंसी में जा रहा था इसलिए लाइट आ गई